selamat siang. Kita hari ini ada di Korowai. Uh, kita baru saja mendarat di Korowai, lalu kita mau berbicara dengan beberapa eh, anak-anak uh, kecil di Korowai, apa yang mereka lakukan dan apa yang uh, eh, Boy, mantap! ¡Vaya, I blow me, me thinking you know me, cara go to life.